hello and welcome friends my SQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माई एसक्यूएल डेटाबेस की आज हम बात करेंगे कि जो भी डेटाबेसेस आपने बनाए हैं माई एसक्यूएल के अंतर्गत उसको अगर शो कराना हो तो कौन सा कमांड यूज होगा और कैसे हम उसको शो करा करके दिखा सकते हैं तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से और यहाँ से मैं माई एसक्यूएल सर्च कर लेता हूँ तो ये माई एसक्यूएल की कमांड लाइन ओपन हो जाती है इस तरीके से अब यहाँ थोड़ा सा पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ ताकि हम माई क्यूएल को एक्सेस कर सकें तो यहाँ पे ये पासवर्ड एंटर किया हमने और यहाँ पर ये आ गया है माई क्यूएल कमांड क्या लिखना है आपको वो ध्यान से समझिए यहाँ पे लिखना है आपको show S H O W show लिखा आपने और फिर गैप दीजिएगा फिर लिखिएगा डेटा बेसेस डेटा बेसिस लिखिएगा और यहाँ पे सेमिकोलन बस आपको इतना ही करना है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो सारे डेटाबेसेस दिखेंगे तो ये देखिए बहुत सारे डेटाबेसेस आपको नजर आ रहे हैं ठीक है यहाँ पर स्टूडेंट नाम से एक डेटाबेस बनाया था प्रोडक्ट डेटाबेस बनाया था प्रोडक्ट नाम से बनाया था स्टूडेंट डी नाम से बनाया था स्टूडेंट टी नाम से बनाया था सूरज नाम से बनाया था तो ये सारे डेटाबेसेस हैं जो मैंने बनाए थे तो डेटाबेसेस को शो कराने का कमांड होता है शो डेटाबेसेस तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि डेटाबेसेस को शो कराने का कमांड क्या होता है thank you for watching this video